כשאני מתלבש, ככל שאני צנוע יותר, אני חשוף פחות לעין רעה. כי כשאישה הולכת שלא בצניעות, מסתכלים עליה אנשים. ועל פי הסוד, העין יש לה כמו קרן לייזר, שפוגעת. וככל שאני חשופה יותר, עלול להיות לי נזק גדול יותר. עשו ניסוי. שמו אסיר בתוך כלא, לא אכילו אותו שלושה ימים או יומיים, לא יודע, הרבה זמן לא אכילו אותו, ונתנו לו להסתכל על חלה טרייה. כיסו חלק מהחלה, והוא הסתכל על החלק השני. הוא ממש התבונן והסתכל, זה עשו, זה, גויים עשו את הניסוי הזה, לא יהודים. ממש הסתכל על החלה שהייתה גלויה, חלק קטן שהיה גלוי, כל כך התאווה אליו, הוא כל כך רצה לאכול אותו, ולקחו אחר כך את החלה הזו לבדיקת מעבדה, וגילו שבחלק החשוף כמות הרעלים הייתה הרבה יותר גבוהה מהחלק שהיה סגור. הוא פשוט הפך להיות רעיל. זאת אומרת, לרעיים יש כוח להזיק, לפגוע, זה ידוע, לכן זה נקרא עין רעה, עין הבישה. לכן ככל שהם מכוסים יותר וסגורים יותר, ניצלים מאותה עין של אנשים אחרים. ובת מלך שהולכת בצניעות, היא שומרת על עצמה מעיניים של אנשים, של אינשא דלא מעלם, של אנשים שכל מה שמעניין אותם זה רק לדמיין דמיונות אסורים, לחשוב מחשבות של חשק,